کاریا گے علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس اس کو مت کفن نام دو غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو اجل ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی موت ان کے کو آتی نہیں آ بھی جا پھر بچ کے جاتی نہیں موت ان کے مہموں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطا موت سے کیا حضر اس سے بچنا بھی کیا آ رہی جب خدا کو پکارا لیا گئے جب ولی آ گئے زندگی آگئی تیری مسند پہ مسنت کو بٹھلا دیا نائ بے مصطفیٰ مظہر کبریا تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا بے مصطفیٰ مظہرِ بریا تو و علی ولی رہا منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی جب خدا کو پکارا آ آگئے جب ولی آ زندگی آ گئی جبرائیل اور تو تر پا کن ہنس در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا راس جس کو تیری نوکری آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ زندگی آ گئی جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی جب نبی نے کہا دین کامل ہوا جس کا مولا تھا میں اس کا مولا علی جب نبی نے کہا دین کامل ہوا مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا وہ جو آنا تھی آیت آ گئی جب خدا کو پکارا لی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح عشق جب تک نہ ہو شیر ہوتا نہیں مجھ میں کب اہلیت تھی تیری کی میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی جب خدا کو پکارا لیا گئے جب علی آ گئے